Oh no! ब्रो <laughs> oh, अरे तुम्हारे कपड़े तो बहुत सुंदर है <laughs> और लो बंदर से पंगा मंकी से मेरे कपड़े वापस दिला दो प्लीज बल्लू मैंने कहा था ना बंदर को मत परेशान करो अब देखो क्या हुआ अब मैं किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करूँगा no! बल्लू बचाओ बचाओ oh, no! oh, no! अच्छा हुआ बल्लू तुमने उसको भगा दिया वरना मैं, मेरे कपड़े खा जाती अरे ये जो तुमने पहना है ना वो तुम्हारे कपड़े नहीं है ये बकरी का खाना है खाना मंकी से मेरे कपड़े वापस दिलवा दो प्लीज बल्लू oh, no. रुको हम्म। हाँ आया क्या हम्म, आ गया क्या तुमने बंदर को देखा है oh, no. अरे बल्लू तोते से बात कर रहा है क्या तोता भी कोई बोलता है क्या हाँ क्या हाँ हाँ thank you Oh no! Yo yo! तोते ने मुझे बताया है कि बंदर आगे एक पेड़ पे बैठा है क्या ये सब तोते ने बताया हाँ वो तोता बोलता है oh, no. वो बंदर मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रहा होगा चलो मेरे साथ यो तुम्हें भूख लगी होगी ना हम्म, भूख लगी है Oh no! खा लो इसे कैसे खाऊं? मैं तुम्हारे कपड़े लेके आता हूँ ओके बल्लू अच्छा यहाँ है ये बंदर oh, no. खाना है ये केला ले लो और कपड़े दे दो अरे ये यो यो क्या कर रहा है बालू ये लो यो यो पहन लो अपने कपड़े hey yo bro what's up bro oh no अरे तुम क्या कर रहे थे बकरी के साथ मैं बकरी से बात कर रहा था बकरी कैसे बात कर सकती है जैसे तुम्हारा तोता बात कर सकता है वैसे ही मेरी बकरी भी बात कर सकती है हम्म, बताओ oh, no. हे बकरी अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है मे मे ये देखा oh, no. <laughs> से देखो हम तीनों में से बकवी कौन है मी, मी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरी घंटी बजाइए